अपनी दाल रोटी में सबर है हमको बेईमानी की दावत चखते भी नहीं हम अजी अपनी दाल रोटी में सबर है हमको बेईमानी की दावत चखते भी नहीं हम माना तुम्हें पाना थोड़ा मुश्किल है जो आसानी से मिल जाए उसे रखते भी नहीं हम